تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ واٹس ایپ کے اندر جو نیو فیچر ایڈ ہوا ہے ڈس اپیرنگ میسیجز کا تو وہ کس طرح سے یوز کرنا ہے اور اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا تو کچھ دوستوں کو یہ پتہ بھی ہوگا تو کچھ دوستوں کو نہیں پتہ تو یہ ویڈیو ان کے لیے السلام علیکم دوستوں میرا نام ہے سلمان دیپ آپ دیکھ رہے ہیں Dev technology lab YouTube channel تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک تو یہاں پہ میں اپنے فون کی سکرین پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو آپ نے یوز کس طرح سے کرنا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور کہاں سے ایکٹیویٹ اور ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے یہاں پہ واٹس ایپ اوپن کر لی تو سب سے پہلے میں کوئی بھی چیٹ اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایک میرے پاس چیٹ ہے تو یہاں پہ میں نے میسیج کیا ہے میسیج کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میسیج سینڈ ہوا ہے تو اس فیچرز کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کو میسیجز وغیرہ کرتے ہو تو وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں آپ اس کو ٹائم سیٹ کر سکتے ہو کہ کتنے دن بعد ڈیلیٹ ہوں تو میں سب سے پہلے اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک چیٹ اوپن کی میں نے یہاں پہ نام پہ کلک کیا نام پہ کلک کرنے پہ سکرول ڈاؤن کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس انکرپشن کے اوپر یہاں پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈس اپیئرنگ میسیجز تو یہاں پہ آف ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں کلک کرتے یہاں پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں تین آپشن نظر آتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے اسنیپ چیٹ میں اور ٹیلی گرام کے اندر دیکھا ہوگا اس میں یہ فیچر پہلے سے تھا تو ٹیلی گرام میں کیا تھا کہ ہم سیکنڈ کے حساب سے بھی چیٹ ڈیلیٹ کر سکتے تھے یہاں پہ انہوں نے تین آپشن دیے ہوئے ہیں ایک تو یہاں پہ چوبیس گھنٹے کا ہے سات دن کا ہے اور ایک نوے دن کا ہے تو آپ یہاں سے کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہو اگر میں یہاں پہ چوبیس گھنٹے والا سلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ بیگ جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک نوٹیفکیشن یہاں پہ اس یوزر کے پاس چلا جائے گا جس کی چیٹ پہ آپ نے یہ لگایا اور اس کے پروفائل کے ساتھ ایک یہاں پہ آپ کو یہ کلوک بنا ہوا نظر آئے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اب اگر میں کوئی بھی میسیج کرتا ہوں اس کو تو میرے چوبیس گھنٹے بعد جو پرانے میسیجز ہوں گے وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے جو نیو ہوں گے جو یعنی کہ تیئیس گھنٹے والے ہوں گے وہ پڑے رہیں گے تو اسی طرح جو جو جو میسیجز چوبیس گھنٹے کمپلیٹ کرتے جائیں گے وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہوتے جائیں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے جو اگر آپ بزنس وغیرہ کے لیے اگر واٹس ایپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس تھاؤزنڈ کے حساب سے یہاں پہ چیٹ ہوں گی تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ جیسے چیٹ زیادہ ہوتی جاتی ہے تو وہ واٹس ایپ ہیوی ہوتا جاتا ہے اور وہ بیک اپ بناتا رہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ آپ یوز کر سکتے ہو تو اس طرح سے جب آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو جس یوزر کا آپ نے لگایا اس کے پاس نوٹیفیکیشن جائے گا وہ چاہے تو آپ کے اس نوٹیفکیشن پہ کلک کر کے اس کو آف بھی کر سکتا ہے تو یہ وہ یوزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ نے جو اس کو بتایا کہ میں چوبیس گھنٹے کے بعد یہ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں جس وہ رکھے یا نہ رکھے وہ اس کی مرضی ہے تو آپ ادھر سے اس طرح سے ایکٹیو کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہ تو تھا ایک چیٹ پہ آپ اس کو چیٹ پہ بھی لگا سکتے ہو یہاں پہ میرے پاس گروپ ہے میں گروپ میں کے نام پہ کلک کرتا ہوں نام پہ کلک کرتے میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں یہاں پہ تو یہاں پہ اس کے اندر آپشن شو نہیں ہو رہا اگر تو آپ کا واٹس ایپ گروپ جو ہے اگر آپ اس کے ایڈمن ہوئے تو آپ اس میں بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے پاس جو میں ڈیٹا یہاں پہ شیئر کرتا ہوں وہ اتنے دن بعد ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ سارے یوزر کے پاس ڈیلیٹ ہوتا جائے گا تو یہ تو تھا اس طرح سے ایک ایک چیٹ کو کرنا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جو بھی آپ کے پاس نئی چیٹ آئے تو وہ سب پہ یہ کام ہو جائے کہ وہ خود بخود ڈیلیٹ ہوتی جائے چیٹس تو اس کے لیے ایک تو آپ اس طرح سے چیٹ پہ کلک کر کے آپ دیکھو گے یہاں پہ یہاں پہ یہ ہم نے اس میسیجز والے پہ کلک کیا اور اس کے اندر ہم نے اگر یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ اس صرف اس چیٹ کا ہوتا ہے اگر یہاں پہ ڈیفالٹ میسیج ٹائم پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ پورا اس کا لگا سکتے ہو جتنی بھی آپ کے پاس نئی چیٹ آئیں گی سب بھی ہماری یہاں پہ چوبیس گھنٹے بعد جو ہے آٹومیٹک ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہاں جی، پہ میں نے چوبیس گھنٹے کا سیٹ کر دیا ایک تو یہاں سے بھی آپ نکال سکتے ہو نہیں تو آپ کیا کرو یہاں پہ تھری ڈور پہ کلک کرو سیٹنگ کے اندر جاؤ اکاؤنٹ کے اندر جاؤ پرائیویسی کے اندر جاؤ اور یہاں پہ آپ کو نیچے ڈس اپیرنگ میسیجز کا یہاں پہ آ رہا ہوگا تو اس پہ میں کلک کرتا ہوں کلک کرتے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ چوبیس گھنٹے سات نوے جو آپ رکھنا چاہو رکھو یہاں پہ میں نے سیون پہ کلک کیا سیون ڈے بعد ہماری جو بھی آج سے نئی چیٹ آئے گی جو تو وہ سات دن کے بعد آٹومیٹک ڈیلیٹ ہوتی جائے گی تو یہ تو تھا ایک چیٹ پہ لگانا ہے یا ساری چیٹس پہ لگانا ہے اس طرح سے لگا سکتے ہیں اگر آپ نے آپ سمجھو کہ آپ نے لگایا کہ کوئی بھی میسیج ڈیلیٹ ہو جائے سات دن کے بعد تو آپ نے سینڈ کر دیا کوئی آڈیو سینڈ کر دی کوئی تصویر سینڈ کر دی یا کوئی P D F file send کر دی اس طرح کی اگر آپ چیزیں سینڈ کرتے ہو تو وہ اس کے پاس سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی وہ اس کے چیٹ سے ڈیلیٹ ہو جائیں گی لیکن اس کے فون کے اندر سٹوریج کے اندر پڑی رہیں گی گیلری کے اندر وہ چیزیں پڑی رہیں گی اسی لیے دھیان سے یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ یہ لگاؤ گے تو وہ سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہے سارا کچھ ڈیلیٹ نہیں کرتا وہ صرف چیٹ ڈیلیٹ کرتا ہے یعنی کہ وہ واٹس ایپ کی ہسٹری میں سے ڈیلیٹ کرتا ہے فائل مینیجر میں سے جا کے یا اس کے فون میں کی اسٹوریج میں سے جا کے وہ ڈیلیٹ نہیں کرتا تو اس طرح سے یہ کام کرتا ہے <clears throat> اگر آپ نے ڈسپیئرنگ میسیجز کا آپشن چوز کر کے اگر آپ نے اس کو کوئی چیز سینڈ کی ہے تو وہ چیز اس نے آگے فارورڈ کر دی تو وہ پھر بھی جو اس نے آگے فارورڈ کی ہے ایک تو وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا دوسرا وہ جو ہے وہ وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی کیونکہ وہ اس بندے کو سینڈ کرے گا بیک اپ رکھنے کے لیے جس کو جہاں پہ اس نے ڈسپیرنگ کا نہیں لگایا ہوگا آپشن ایک اور چیز اس میں بتا دوں کہ اگر آپ کسی بندے کو میسیج سینڈ کرتے ہو اور وہ آف لائن رہتا ہے سات دن آپ نے چوبیس گھنٹے والا ٹائمر لگایا تھا چوبیس گھنٹے وہ آف لائن رہا آپ نے اس کو میسیج سینڈ کیا لیکن چوبیس گھنٹے بعد وہ میسیج ڈیلیٹ ہو گیا تو اس بندے کے پاس میسیج نہیں جائے گا تو کوئی بھی چیز آپ نے سینڈ کی ہوگی اس کے پاس نہیں جائے گا اس کے پاس صرف ایک نوٹیفیکیشن جائے گا کہ اس بندے نے آپ کو یہ میسیج کیا تھا لیکن وہ ڈسپیئرنگ میسیج آن کرنے کی وجہ سے وہ ٹائم کمپلیٹ ہونے کی وجہ سے ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ جو ہے واٹس ایپ کا نیو فیچر ہے کچھ لوگوں کو نہیں پتا تھا میں نے سوچا کہ ان کو بتا دیا جائے تو اس طرح سے آپ اس کو ایکٹیویٹ ڈی ایکٹیویٹ اور اس طرح سے کر کے آپ یوز کر سکتے ہو جو کہ آپ کو اسنیپ چیٹ اور ٹیلی گرام وغیرہ میں پہلے سے دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہی تھی تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ